assalomu alaykum aziz do'stlar mening jigarlarim barchangizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman kattadan katta rahmat albatta o'ylaymanki 22 o'yinimiz bomba tarzda bo'lib bo'lib o'tdi kim o'tgan bo'lsa ashi bo'lsin jigarlarim barchangizga omad tilayman hozir video davomida 22 o'yinimiz prizlar ro'yxati bilan tanishib chiqasizlar barchangizga omad tilayman shuningdek 23 o'yinimizga start berdik ya'ni biletimiz bor bilet narxi 500 rubldan bo'ladi o'yinimizda общий bilet soni 499 dana priz soni 60 dana главный priz 100 ming rubl ya'ni ya'ni 20 ming rubllik bor qolgani 8 ming 7 ming 6 ming 5 e, ming dan 5 mingdan 3 ta 2 mingdan 10 ta 1000 rubldan 40 dana albatta 60 dana opsiyanaga kirib ko'rsangizlar ya'ni общий prizimiz 60 dana общий bilet soni 499 dan. shans juda ham udar albatta kimga bilet bormagan bo'lsa kim priz yutgan bo'lsa 1000 rublga ikkita bilet olib o'yinga qatnashishi mumkin barchangizga omad yor bo'lsin deb qolaman albatta 110 kishiga biletimiz yetmay qolibdi 22 o'yinimizda xohlasangizlar albatta 23 o'yinimizni ertaga kechki payt soat 21:00 da o'tkazsak ham ajab emas jigarlarim barchangizga omad tilayman kattadan katta rahmat albatta efirda ko'rishguncha deb qolaman video davomida ya'ni prizlar ro'yxati bilan tanishib o'tasizlar. Prosa o'yinimiz udar sizlar uchun mini o'yin qo'yganman. Xalasangizlar mashinalarni keyingi o'yinda bomba qilamiz. Albatta bitta-bitta bilatab o'z omadingizdan shans o'yinimizda, ya'ni bomba bo'lib turib e, kelib chiqdi. Hamma tomba omadingiz yo'q, ham sharoy oloq. дар давоми видео рӯйхати призо бозии бистудура шинос мешавем ҳаматонам бурдборӣ мехоҳем баъд э, бозии бистсе сар додем яъне нархи билеташ 500 рубл опти билеташ опшаш э, дар бозӣ 499 дона опши призаш яъне 60 дона главна приз 100 ҳазор рублеӣ бо 20 ҳазора ҳаст 8 ҳазора 7 ҳазора 6 ҳазора 5 ҳазора 3 дона 2 ҳазора 10 дона э, ҳазор рублеӣ 40 дона 60 приз ҳаят главный призаж 100 000 рублей. Общий билетаж 499 тона. Карта ба номи Хуршед, ҳози метавонед 500 рубл қати бағт худ турсанч, ҳамин рӯйхати призора бин 1000 рубл буридаги бошед, ду та билет мегири. Ҳаматона буртбори мехом, раҳмат калон зинда ва саломат бошед. Бовариги дора максимал пасча кунд, пага шав па московский времяш қати 22, не, 21:00 ба времяш қати московский время қати финала мегзанем. Ҳаматона буртбори мехом, faqat dastgiriy shumu peshraft timon meshavad yakta hadman layki boboga daraklandiring jigarlar iltimos qilaman bitta bitta layk bossangiz albatta videomiz tarqalishiga yordam berasizlar kattadan katta rahmat kartaga خروشت deb chiqadi 500 rubldan biletimiz narxi kim prezidentgan bo'lsa xalaydi pulini xalaydi biletini menga shu raqamga shunday chiqibdi deb karta nomer yozasiz tamom zinglab biletingizni ya'ni prizingiz boradi xalasangiz shu raqamga 1000 rubl chiqibdi ikkita bilet berding 2000 rubl chiqqan bo'lsa 4 ta bilet olasizlar o'yinda shans juda ham udar o'zingiz bir o'ylab ko'ring 499 danagina biletga общий prizimiz 60 dana ya'ni 100 ming rubl utib ketsangiz juda ham men xursand bo'lib qolardim barchaga omad faqat gazini beramiz like deb bosamiz say open, take it Bye.